No sé si oís este pitido. <laughs> Cómo mola, tío. Parece que explote a punto o algo. ¡Pum! Trabajando sin temor, en el mar soy el mejor. Limpiando el barco este estoy, limpiando, limpiando el barco estoy. la tralala. Ah, ya está. Trabajando sin temor, en el mar soy el mejor. Limpiando el barco este estoy, limpiando, limpiando el barco estoy. la tralala. Ah. El tío Paco tenía un zapato, se lo puso en el agujero del culo y ya no lo ha vuelto a ver nunca más. El tío Paco tenía un zapato, se lo puso por el agujero del culo y ya no lo ha vuelto a ver nunca más. Nunca más, más, más. El tío Paco tenía un zapato, se lo puso en el agujero del culo y ya no lo ha vuelto a ver nunca más. Paco tenía un zapato, se lo puso por el agujero del culo y ya no lo ha vuelto a ver nunca más. Nunca más. Bueno, ya está.